Yo, desde luego, esto se llama territorio y frontera, pero yo me siento en tierra de nadie, en tierra quemada, totalmente aterritorial, <laughs> sin fronteras. Y eso, me interesan los monstruos, los híbridos, los híbridos como decía Bakunin. Mi vida es un collage, una compilación de fragmentos inacabados que algún día otros completarán. Porque yo pienso que eso, que todos somos artistas, como decía Joseph Boy, y que el arte es un juego entre todos los hombres de todas las épocas proceso de trabajo que lo tengo aquí, quien se quiera meter en esto, si de verdad quiere hacer algo ahí con sustancias, 800 horas y yo desde luego estoy contaminada, no tengo nunca fin, yo estos vídeos nunca los acabaría, los acabo por la fecha de entrega. ¿Te hace falta saber bailar flamenco? Sevillanas, sevillanas. Ah. Mira, ahí tenéis una embajadora, un banquero, un campeón de ajedrez. Si no bailas sevillanas es mejor no salir de noche. Creo que el folclore siempre se ha utilizado por el imperialismo. Compramos DVD, vemos series que encima nos imponen mm, desde ahí sus mundos y sus visiones porque no vamos a poder nosotros hacer remezcla política en vídeo, que es lo que yo hago. Remezclar todo eso imaginarios y con el fun y con todo tipo de archivos sin hacerle asco a nada, contar otras historias más heterodoxas y más fuera de serie. ¿no? Lo bueno del arte contemporáneo y del audiovisual contemporáneo y de estos territorios, pero híbridos y mestizados, este mestizaje y estos monstruos, es que ahí tenemos libertad. Yo lo que digo es eso, que si no tenéis dinero, que menos pasta más creatividad, más ingenio, que abuséis el ingenio, que se pueden hacer las cosas con dos duros y con un poco de jeta, ¿no? Ilusión.